Então. Eu tô aqui no meio do estúdio Léo Zamper hoje pra doar meu cabelo. Todos vocês trabalharam ótimo? Sim. Sim. E, gente, sério, muito lindo. Eu nunca vim aqui, eu não sabia nem onde é que era. Eu tô falando mais perto com a dele. Vou mostrar pra vocês. Ah, Olha aqui. Oi, pai. Oi, pessoal, tudo bom? Mas blogueira tem que comprar. <laughs> Aham. Tá, não, tem problema. Vou lá então. Tá. Longo natural. Ah, é, <laughs> ah! Gente, olha isso! Ele ficou um cabelão, né? Olha aqui. Nossa, e já ficou meio que corte, né? Com a é. máquina fica bonitinha a ponta. É, mais ou menos. A assim, gente é. tem uma agora. Sim. Sim. Ah! Tudo isso era cabelo tomando na minha cabeça. Jesus! <laughs> Aham, depois lá lava ao, Esse lava Aham. dá uma cara diferente, né? Sim. Fica com uma cara mais moderna, né? pelo Pela de da série. Ai, ah, homem amei! Que bom! Primeira vez que eu corto meu cabelo curto eu gosto. Aê! <laughs> Achou a cabeleireira, então? Achei. No domingo de manhã, né? Tem que ser muito especial. Te apresenta aí, vai. Só quero É bem boba. Agora ele mexe, tá? Agora ele mexe, tá é. legal. Ela passou água com um salzinho, que ela de mar, aí ele tá. fica gostosinho de mexer. Fica né? é. true. That's true. Então, já tô em casa, já faz algumas horas que eu cheguei, na verdade. E eu espero que vocês tenham curtido acompanhar o meu corte de cabelo, essa minha nova fase. E eu não, não, não cortei por causa de ninguém, não foi porque nenhum famoso cortou que eu cortei também. Eu cortei porque eu já tinha essa vontade de doar e surgiu esse evento. Então eu aproveitei, juntei útil ao agradável e já fui conhecer um lugar novo. Eu amei ir lá, eu amei o estúdio, eu amei... A, a Carol é incrível. Foi surreal, foi muito querida comigo, muito obrigada. E eu tô amando meu cabelo. Eu ainda tô estranhando, porque eu fui prender agora. E, tipo, não tem mais cabelo, sabe? Antes eu dava umas três voltas no coque e agora nenhum coque eu consigo fazer direito. Mas eu vou me acostumar e vocês ainda vão me ver muito por aqui com esse cabelo. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de ajudar a causa. Eu vou deixar as redes sociais do Cabelaço todas aqui embaixo pra vocês seguirem e acompanharem, doarem os cabelinhos também, pra fazer criancinhas com câncer mais felizes. Um beijo e até o próximo. Tchau!